Kertokaa ensimmäisenä vähän, että minkälaisia tapahtumia lukiossa on? No, äh, ekana tulee mieleen vanhojen tanssit, mutta ne on sitten kakkosvuonna, äh, joskus yleensä ennen hiihtolomaa. Täällä otetaan yleisö mukaan enemmän, hmm. kun eihän Mikkelissä ole tilaa niin siellä on niin paljon niitä pareja, että meillä on hyvä, kun on niin pieni lukio, että on oikeasti pysty huomioimaan enemmän. Sitten just on tämä, että meillä kun on vähän ihmisiä, niin tota, saa just kaikkea valoshowta ja kaikkea hienoa. Et meillä on ainakin aina yleensä öö, noin itse ne vanhat tekee sellaisen hienon seinäjutun, missä on joku tanssipari siellä niin kuin sellaisen siluettikuvan. Se on ollut aika hieno yleensä. tietysti abipäivään, että on abishow ja sitten heittelee karkkia. kakkoset tekee lukion ykkösille sisäänpotkijaiset. Eli ne vähän niinku nöyryttää ykkösiä, mutta se on oikeasti aika hauska ykkö. Niin, ei se siis mitään hirveästi, hirveätä oikeasti ole. Ne on just sellainen ihan perus sellaisia sellaisia hauskoja, ö, yhteishengen kohotusjuttuja. Niin. koska ne on mahtavia. Menen tulle fiksumpi, simpelisti parhaimpi.